Το γραφέιον. Μέρο των δεύτερων. 1. Ε, Χουπαγορευτικέ με χανέ. Το χουπαγορόφωνων. 2. Χ ε, φωτοτυπτικέ με χανέ. 3. Χ ε, φωτοτυπία. 4. Χαϊ πρόζωτοϊ. Τα προζιόντα. 5. Τα δαπανεύματα. τα αναλωώματα hex he melanotaenia hepta to surrapticon octo hodia tretes henea he arithmetike mechane he arithmo mechane deca to grammateion to semeio matarion hendeca ho molubdinos stulos to molubdo condulon he MOLUBDOGRAPHIS ho cyclo molibdos ho croster molibdos dodeca ho stylographos di archeias tria caideca ho stylographos ho melanophoros tessera caideca to melan pentecaideca ho sundeter He Hos ho er, Tos er, to he colla, octo caideca, ho charto coptees.